Vous avez en face de vous le rouleau compresseur. Je ne suis qu'un maillon dans la longue chaîne du temps. La roue de l'histoire est en mouvement. Nous ne sommes pas en train de participer à un petit PMU électoral.